Hello, my friend. How are you? 你看到我手上好多的布袋，我唔怕告诉你们，我已经丢了很多了，真的很浪费。如果你有个好方法，你看过我呢个好方法，你一个都不用丢，一个都不用浪费。很简单，你看，你看，我装一袋东西，因为东西都会很重，如果重嘅就不可以了嘛。很轻嘅，为什么轻就可以呢？你看，很轻嘅，很容易。 很容易。如果你用的时候，打开很容易；如果你不用的时候，关起来，很轻的东西就这样不会掉出来。所以为什么你怎么做了？很简单。那么，墙也可以绑呢，两个耳朵，一个不用打，一个打一个结，打一个结，然后呢，放在里面，然后在那头。 将呢个耳朵穿过来，穿过来，哇，咁啊锁起嚟啦。将你放杂乜的时候咧，好方便，好方便。如果你如果想更加安全嘅，亦可以这样脱过来。啊，即系呢个比较麻烦啦，难多个人就显得麻烦。但是，诶，坐得比较稳一点啦吓，就是咁样简单啦。你看啦吓。